Ansaria Ansaria Ansaria Kana Zakiah Rusli Okay, okay, thank you Kak Ayah, Kak Baik cik dah lewat. Oh. Eh? Oh, Agus Diana Ari. Allah tu dia lampir mu. Hanur. Auru, oh, Auru, Auru. Lagi je kula yang Gue nak ni leh. Sofiatis selian. Ah dia rumah sakit. Suryani Ahmad. Saya nak apa? Mana gaduh dia cari? Mana dia tengok kau? Pakai nama dah oh. Hmm, menang je. Eh nak sampai. Hmm.

mình ăn thôi ra, thôi ra. Để tôi À. Okay. Bang chip, bang chip. Nó chip bơ. Ar-Rahman. Hello. Ar-Rahman. Madali Ar-Rahman. Okay. Pahamat Dewi Hamdan. Paul. Happy pain. Iwan sehari yang aman. Aman. PLT kah? Ha? Nak ubat dia tanya peng nampang kan peng. Ya. Ana peng dan tengah ni. <laughs> Eh? Kali. Hari tenda ambo. Ona oh, gaji mana gaji ona. Tu naga ai ka gerah nak pi dong pi lah. Dong pi ka gerah macam mana? Loh, loh pi loh. Aman. Ha? Masih. Tau Furkan Al-Farsi Ocho Leopardo Mau Leopardo kah? Mau yang bengkak tadi. Ni otak gosip penumbuh pemain. Ada meh. Hah, Ha? Penumbuh kasi Oh kau pegangnya. Lah. Kenapa? <laughs> Apa kau, Wei? Kak. Kak. Apa kau, Wei? Masuk apa anak. Ambek. Anak. Bebe main barang. Mana? Ini main barang bahaya. Nyaute ini. Nyaute apa? Main jauh. Bahaya. Durkar Naini. Tapi beda. Ah. Kita mabuk apa ini? Keep, keep, keep. Tapi yang mana nak main. Sah, nanti dituntu. Sah. Deal. Okay. Action. Cut. <laughs> Uh, uh, uh. Yo, yo. Action.